Donc, en fait, l'idée, c'est de, ce modèle d'affaires, et eh bien, qu'on le, on le, décrive, on, y pense, et ça permet effectivement de raffiner un peu son idée, de, confronter, et ça c'est généralement le, travail, travail de, l'équipe de management, c'est de confronter cette idée pour essayer d'avoir des business models qui soient les plus précis possibles et les plus réalistes possibles. Donc on va construire ces blocs, on va décrire ces idées. Là, je vais passer un peu plus vite sur les, sur les différentes slides, parce que c'est quelque chose, encore une fois, hein, quand vous faites de la formation startup, le cadre est là, d'accord Et euh, vous pouvez passer un cadre en quelques minutes en balayant, comme on le fait aujourd'hui, simplement pour faire une, je dirais, un partage et euh, un début d'initiation vous avez une initiation où vous pouvez passer plus de temps parce que vous avez expliqué, et puis vous avez de réels modules d'apprentissage comme on peut le faire dans les, euh, dans les incubateurs d'entreprise, où là on va aller au fond des choses pour aller euh, le plus loin dans une granularité fine qui finalement vous ben, euh, permettra d'être le plus sûr en fait dans cet environnement changeant. changement. Et en fait, cet outil, est appelé le business model Canva, a été développé par euh, Osterweiler, qui est, un, qui est un, économiste, un chercheur suisse, euh, qui a dit, ben voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut, euh, on peut travailler, justement, pour savoir comment structurer et organiser la valeur, le fait de, récupérer cette valeur, et organiser la start-up autour de, autour de ces neuf blocs et de ces neuf éléments.